オープニング撮りますはいます3 2そんなね急にオープニングね撮れるわけないんだよ <laughs> 打ち合わせも何もしないでいきなり呼んでさどうもマックスでございます皆さん見てくださいはいおわかります これ侍の衣装らしいです <laughs> これねうちのあの代表の方が多分決めたんだと思うんですよ、はいうちの代表あれなんですよ昔ガチのモデルさんやってた人で、うん結構マジかっこいいんですよおしゃれだしおしゃれ侍ですねねがプロデュースしてるのがこれってこれっていや着心地いいよ生地もいいよこれって 理由があってあのクリスマスシーズンと年末シーズンで配送が全部間に合わないって言われちゃったんですよ今日の撮影までに いやもう侍って言い訳すんだねいや本当がっかりだわどうもマックスです本日ですね、はい、こちら、えー、完全個室居酒屋ちゃきちゃき、はい、飯田橋駅前店さんに来ておりますほら徒歩1分30秒ぐらいですよこれ駅ですからすぐそうですね飯田橋ちなみにあのこちら完全個室なので店員さんにバレなければ投げしも OK ですそういうわけじゃないから、はい、あ違うというわけで今回一人ではございませんお、えー、今回素敵なゲストをお呼びしております、はいえー、ではお二人とも一斉に入場していただきましょう どうぞはいカメラの前の皆さん、はい、自己紹介お願いしますはい皆さんこんにちは三宅智子ですはい、はい、皆さんこんにちはデカモーニングのガルですわーいこー この3人ってあの多分初めてだしこの3人だけってくくりってないですよね三宅さんもガネさんも YouTube ですわ、はい、あとガネさんブログですとかもやってますんで詳細は概要欄の方に走りますので、はい、ちなみにね知ってるんですよ、はい、僕1回だけ聞いたんですよ、三宅さん実は、あの木下優香さんよりも早く YouTube やってるんですよ、はい、あそうなんです私始めたの10年前で知ってましたあなた首 <laughs> 年前で始めて で一回なんかちょっとやめてで一回復活してでやめてなんでそれやめちゃったんですか大人の事情的な大人の事情的な感じであなるほどなるほどあとはなんか著作権に引っかかってて12本ぐらい一気にバーンって消えちゃってもうなんかやる気なくなっちゃったんですねちなみに今日はデカ盛りをいただくんですけれど大体1皿が4キロぐらいらしいですで特別にこちらのあのー、チャチャさんでデカ盛り 来た来た来たなんだよ明日クビだろ <laughs> あでもありがとうチャくチャキチャキチャキさんで特別にデカりをね3品作っていただいたんですよ、一1個4キロぐらいの、うん、それ何が出るか我々知らされてますそうですまだ発伝しておりません、なのであの出てきてから選ぼうかなって感じでございますただ僕はこの「サムライチャンネル」一切信用してないので本当気をつけてくださいちょっと待ってそれではあの三宅さんからの意気込みをよろしくお願いします意気込み意気込みですね やもう2人がすごいんで、はい、私は緩い感じなんですけど <laughs> まあなるべくね、はい、完食したいと思います、はい、えっとなどうしよう <laughs> ガリさん困っちゃった、えっと、あと食べます食べますよ <laughs> ちなみにあの本当にあの よ余談なんですけど僕あの大食いで初めて恋した人が宮城さんです恋した、はい、あのあの誰が何を突っ込んでいいか分かんない空気作ってすいませんお願いしますせーのレッツイートはいはい欲望出てるぞこれやってんじゃん結構実は緊張してるから <laughs> なんでやってるの失礼しましたはいよろしくお願いいたしますお願いします それではお二方準備よろしいでしょうかデカ盛りの準備できたみたいなんで早速呼んでみたいと思いますデカ盛りお願いしますおいおせしましたそうでどうぞまずこちらが一品目ペスカトーレですねこ4キロぐらいローストビーフカレーですじゃあ3品目ですねステーキオンハヤシライスですおお しました豪華すぎないこれ逆にもうなんか勝った人からいいの選ぶか個人的にいいって思うものねいい、うん、僕はぶっちゃけその方あの来ていただいてるのでちょっと選んでいただいた方が正直僕はやりやすいからもう純粋に好きなのを選んでいただきたいそこはもうお二人で決めていただきたいですこれ肉結構すごいですからね肉ちなみに、やばいやばいやっちゃうと魚介がすご てあでも俺だったらあれ食いてえなぶっちぎりあれ食いたいよ俺いつもすいませんありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます一回せーので全員3人とも指さしてかぶったらじゃんけんにします僕は参加しない参加しない僕は参加しない来ていただいてるからあなるほどどれになっても外れがないじゃんないけどないけどあんのあんの選んでじゃあえっ、ー、と三宅さんからえどうしよう三宅さんはどれが一番食べたいですか あ悩むな何回ぐらいちゃって決められない決められないはいじゃあ決めましたおお三宅さんが選ぶ商品はこちらウェーペスカトーましてデカモリングの風さん、はい、もう自分は これ一択ですなぜかというと、昨日ステーキの食べ放題行ってきたんですよ正直言っていいですか、はい、俺これだったああじゃあもう完璧だ完璧ですねはいそれでは整いましたので、はい、いただきます言いましょうか、はい、せーのいただきます しいもう好きに食べましょう好きに喋って好きに食べてください、はいそういうチャンネルなんで、ね、はいいただきますすみませんウーロン茶くださいこういう感じなんで、一応あのタイムは測っております1時間ですはい もっと大きいトルティいきますいいですか、やっぱり。いきます。はい。辛いです。あ、なんでコーラって言ったんですか。ね、なんで俺、コーラって言ったんだろうね。うまい。カレーにもツナで食う。うん。うん。これこれ林？林これねこれ。これ超うまい。ハッシュドビーフ。ハッシュドビーフかな。 ちゃなんか魚介の出汁が出てるどうですかうんめちゃくちゃうまいこれうまさんありがとうございますどうですかいかがですかあのすみません食べてる失礼いたしましためちゃくちゃうまいねローストビーフあの噛み切れないやつあるじゃん んな柔らかいんですか柔らかいです、柔らかいですでも全部もうみんなの食べたくなってくるねうんパスタもめちゃくちゃうまいこれよくここまでかぶらないでちゃんとチョイスになりましたよね3人ともね見事にばらけましたもんねうんうんなんもないっすよなんもないっすよ最近あのね 全然関係ないんですけどごめんなさいねうちわ話しちゃってあのカメラマン兼ディレクターさんのゴリちゃんあの方ゴリちゃんですけど、はい、あの白い、はい、ゴリちゃんのスニーカーに目覚めたんですねえ男の人スニーカー好きですよねでも最初全然あの目覚めなかったのに青森って青森のスタッフさんにスニーカーもらってから急に目覚めだして、スニーカーほども全然興味なかったんですけど鈴木さんとかあと Y さんとか そのプロデューサーの Y さんがスニーカーとかいろいろ持ってらっしゃるの見てすげえなぐらいだったんですけど実際いただいたらめちゃくちゃハマってこの前ユッピースの駅に立ちゃいました、ね、なんか多分半年後ぐらいには、はい、サムライティングはもうちゃもうなんか海外向けるとかじゃなくてもスニーカーチャンネルになってるから今週のスニーカーはっつって今週のスニーカーはっつって今日のスニーカーはこちらみんなスニーカー好きなっちゃうああとあのー、ごめんなさいねあの食べながらじゃあまずガイさんから聞いてみていいですか 僕北方だったんですけど、あの動画やられてるじゃないですか動くデカモリング、あれってそのあの動画通してなんか発信したいこのテーマみたいなのって何なんですかテーマですかはいなんかそのまあデカ盛りは特にですよねそのいっぱい食べるというのは特になんですけど、まあ、それのインパクトに乗せてそのお店のいいところ魅力を伝えられたらな 店のあご自身が感じてあこういいなとか、あったかいなとか、はい、優しいなとか、う食べることが好きってことですか、はい、食べることが好きってことですか大好きですね何でもこんなことをやあの3年も続けてますんで <laughs> 大好きですちなみにブログってあれ、はい、毎回毎日更新ですかあれ毎日ですね毎日更新毎日更新ノルマですよねまあでも全然楽しんでやってる 毎日記事書いてそうですね次投稿するの決めてブログと YouTube に対してのゴールってあるんですかゴールですか確かね食べられなくなったら終わるかなですかねいやそれぐらいこう緩い感じで、はい、僕は正直思う 数少ないファイターの一人であそうですね前回も一緒にバトルもやらせていただいたりとか基本的に食べてる時はこうね美味しくなんだけどバトルの時なら本当にスポーツでやってくれる方っていうやあの時のお二人の気迫本当すごかったですよ撮らせていただいて、まあ、近くで見させていただいたんですけどやっぱああいう時はやっぱ全然別ですねスイッチが <laughs> もうだから今日のゆるい絵がちょっと僕意外ででもごめんね三宅さん 実はめちゃくちゃ負けん気の塊ですよお私全然負けず嫌いとかないですそう負けず嫌いじゃないいや今180度ないですよ三宅さんは全然負けず嫌いじゃないんですよ負けず嫌いはないかもしれないですねあだからなのに、はい、カレーを8キロ以上食ってなんかもういけるみたいなええー、みたいなあれにあのカレーは本当に噛むとこってほんまなくて飲めたんですよでも8キロですよ8キロ いや僕9キロですね9キロか8.8キロプラス半分ぐらい食べてたんであれは本当に時間があったら、はい、全然余裕で1 0キロいけるカレーでした食べやすくて多分何言ってるか分かんないでしょもう我々一般人からすると8キロ9キロっも意味が分からないなんか他の が結構食べてる途中に飽きたりとか嫌になったりとかするじゃないですかあのカレー全然何一つならなかったですね本当ですかまあなんか30分でもう本当にずっとあってこう言ってるんであんまり味わってなかったのかもしれないですけど観念とかしてないんでなんかもう全然飽きずにあれはなんかもうただただもう来たらこわーっていくっていう感じだったんですけど一切嫌なの あ途中暑くて嫌なんだけど <laughs> 暑すぎちゃってそっちか <laughs> いやその、はい、何の無理もしてないでそれだけの量を入れられちゃうんですよこの方は本当に今せっかくあのファイターさん3名揃ってらっしゃるちょっとお伺いしたいなと思ったんですけどその、まあ、大食いをする上でやっぱ秋が来るタイミングってまあ来るのかなと、ま僕正直秋が来るまで食べたことはないんで想像でしかないんですけど来た時どういうふうな対策だったりとかされるのかなっていうのはちょっと気になってて ガジュさんとかなんか意識されてらっしゃることとかありますかそれかもうそもそも飽きが来ないとかあるから先生我慢する真実いやでも本当にもうそれしかないんですあそうなんですよもうなんか仕事でこれ食べきらなきゃいけないって時は飽きてももう我慢するしかないめっちゃビジネスの話なんいやあの宮川さんぶっちゃけキャラなんで ああそうなるほどいやありがたいですよね宮城さん地上波のテレビの収録でもこういうこと普通で言いますから <laughs> すごいですから使えないってよく言われます担当に多分頭抱えるし、まあ、今回は YouTube なんで我慢我慢だよねうんもうなんかどうしようもなくないですかなんかそれをもうなんか気持ち変えれなくないですかなんかもうでも逆に、まあ、当たり前みたいな 量量がある程度あれば、はい、もうそうなるの当たり前みたいな感じで食べてるんであじゃあもう秋来るやろなっていう状態で食べるんだねそうですねただ体調にもよってその早く来たりっていうのはあそういうのって結構ブレるというか体調によって変わったりするは結構わりますねあそうなんです体調は大事だと思いますよかなりやっぱ体もうそもそもですけど体調悪いってやっぱ食べられないとか 全然食べれない全く食べれないってことはないんですけど、はい、無理して食べるって感じにはなってゃいます体調いい時の方がキャパもよりうん のアメリカに結構その気持ちが大事やったりとか気持ちというかそうですねやっぱ本当に美味しいものを食べたいうんっていうのはあります宮城さん特にこうお好きなものっていうとどういったものがお好きなんですかえー、何ですかね好きなものラーメンあラーメンもでもすごい好き嫌いがあってあそうなんですかえそうなの嫌いなのあんのうんんか ぱい系ちょっと苦手ですね家系みたいなあ家系みたいなの苦手へえもうあす結構あっさりなあっさりだけどコクがあるうまみがあるみたいなのが一番好きですちなみにおすすめのお店はおすすめのお店、うん、おすすめのお店って言われたらどこだろう、田中真彦いですかあ、田中真彦さん田中真彦田中の 昔私煮干し食べれなかったんですけどあそこの煮干しのラーメンはそんな煮干あの子の方は結構煮干しって言ってますけどあっさりの方とかは全然煮干し感そんなにあれ感じないんでなんかすごい食べやすくて美味しいです、え本当に僕もチャレンジさせていただいてむちゃくちゃうまいし店主さんがもうやばぐらいやばいぐらいイケメンだっていうそうそうそうです <laughs> そうそうあそうなんですイケメンイケメン店主ですねあ このモテるだろうなっていうちなみに場所といいますかその田中屋さんはどちらにまあえっ、と東池袋東池袋サンシャインから近いああ、うん、でちょっとねなんか池袋と大塚の間ぐらいのちょっと難しいところなんですよ、はいはいはいね、じゃあ休日とかでサンシャイン行かれた後ちょっと家族でラーメン食べに行ったりとかねうんあでも日曜日やってないんであじゃあごめんなさい働いてるの働いてるんですよ あそうなんですか週2回働いててじゃあ三宅さんに会いたい方もぜひ日曜日以外あの水金水金のどっちかに水金のどっちかでお願いします両方いるもあります水金どちかに行ってもらえればあでも鈴木さんもあマックさんもお肉が3分の2ぐらい減りましたね柔らかい柔らかい、うん、それって牛ですよねはい牛です牛なんかこっちみんな早い <laughs> あれカリュさんあれカリュさんがすごいことだね早すぎるもうないでも三宅さんもおしゃべりされながらずっとこう絶え間なく食べてらっしゃるんでもうほぼなんかパスタって、はい、早く食べれないですよね、うん、難しいですなんかそうパスタは難しいですあまりじゃあこう早食いに向いてないですあ食いにも向いて僕肉以上にパスタ苦手なんですよあそうなんですか超苦手 えすごいですよねこうあの素人からするとその苦手な理由がちょっと分かるんですけどどういったところが苦手やったりするんですか正直僕も分かんないけど本当に苦手大食いチャレンジメニューやればやるほどああ俺苦手だなってすごい思う攻略法が分からないというかああなるほどまあ、変な話パスタとラーメンって同じ麺じゃないですかやっぱり全然違います 倒的に麺のがあのラーメンとか食べ慣れてるんでああなるほどなるほど大会に向けてのトレーニングとかもやっぱりラーメンやりますしパスタって一回も食べないへなんかラーメンはまあ汁もあるしこうすすってごっくんって感じでいけるじゃないですか喉越しはいはいはいでもなんかパスタってなんかスープもないし飲めないよねする感じでもないんでまあ、すごい急いで食べなきゃいけない時はすすりますけどはいはいはい でこうまとめて入れて噛むって感じですまとめて入れて噛むあじゃあもう結構固形物というかラーメンとは全然違いますへ、えそう裏話って感じで侍なんかこうはいあこれマキさんしてくんですけどもしあの食べたかったら全然ジェスチャーとか入れてもらえたら他の方にどうしたんですかマクさんその表情は 嫌いとかじゃないよなんとトークないよ今嫌いとかじゃなくて、はい、なんかね三宅さんねすっげえギャルだったの <laughs> 昔ですかで日テレの、なんかなんか夕方の情報番組とかで、はい、あのキング山本さんと一緒に出てたのよはいはいはいでが盛り回るやつとかでお好み焼き食べてんの超可愛くてあのなんかさちょっと派手でしょあ分かります分かりますちょっとあのキリッとしてるでしょはいもうドストライク <laughs> なんか昔はすごいよくなんか最近やなんかママになって優しい顔になりましたねってすごい言われるんですけど、はい、だから昔はすり眉毛だったなんか揚げ眉揚げ眉眉毛をなんか上げてたからすごいキリッとしたっていうかきつい感じに、で途中でなんかその揚げ眉もなんかまああんまり流行ってもなかったんで 下げ眉が流行ったんですよで下げ眉にしたら、はい、やっぱなんかちょっとあのきつい感じじゃなくなるんででもそこからずっと下げ眉なんですよそこからずっとだからそこ眉毛によって多分印象変わると思いますこれ編集で昔の三宅さんの画像がもし大丈夫だったらインスタートさせていただきます今 <laughs> 三宅さんこの <laughs> 左側に映ったのが過去の で画面真ん中が今の三宅さん今の三宅さんしか知らない方がもしいらっしゃったらちょっと面白いかもしれないですねうこんな感じだったんだあのねちょっとねちょっとちょっときつい感じがたまらんかった何のそれえ今どっちこれいいのどれどれああるあるある、変にある、変にある。 これはでもまだなんかちょっと柔らかくなった時ぐらいだった <laughs> 今視聴者から見て左側にあるのは柔らかくなりつつあるそうだんだんこう下が下げ眉になってたんですけどなんかもっとつり上げてた眉毛の時あります、えー、初期三宅さんデビューして何年ですかデビューしてえっ、ー、と14年ぐらいですか、ね、14年 菅原さんより前だって言ってました、ね、あそうですそうです菅原さんは私のこと先輩って言ってますよ、えー、三宅さんはいつまでたっても私の先輩なんであの魔女菅原さんそうですそうですギャル曽根さんが同じぐらい曽根ちゃんが半年先輩ですから暗くなっちゃってるああもう超可愛い もうすストライクなんだよなもう超ストライクなんだよなもうそれはねかけてたんですね何年前だろう超タイプってめっちゃレックするやんけ俺もドストライクそれドストライクドストライク7年前とかでですかねあでも確かに今の僕正直今の三宅さん今のというか三宅さんがもうそのファーストインプレッションやったんでちょっとびっくりしましたうんと なみに設定してないですよ誰も疑ってない疑ってます疑ってますいやなんか顔変わったって思われてるから整形はしてないです、印象はねその眉毛の印象眉毛のちなみにあのガデさんの女性のタイプってどれなんですかすごい興味あるうん確かにうん、これねタイプ になるのはさっきのい何何このどういうこといいっすよちょっと上からったんですよ芸能人だとえ芸能人吉瀬美智子さんああ美人な方ですよねわかんない本当ですか遅れてますね 本当ごめんなさいマックスおじさん遅れてますあののだめカンタービレとかやられてました正直正直系でしたねあのえ誰って言ったんやでも綺麗系なら僕と趣味合うかもしれないです僕あの な誰だよでもわかります名前出てこないピアノ弾ける人ピアノ弾ける方ほらあのいるじゃんあの冷静と情熱の間の人いただける情報が全然少ないですけどあのほらはいあのほらいるじゃんあのほら俺携帯で調べよう そうそうわかるぐりたい今食べと男なんやけどな出てきましたこれ冷静と情熱の間じゃねえな 田奈緒さんああこの人がもう超タイプ顔はもう究極のタイプ俺の見せてもらってあもちろんもちろんこれちなみに切れめがお好きなガディさんからしたらどうでしょう松ッチしてまどうですねガチなやつやないかいちょっとなんかあれなんですよぬくもりあるじゃんいいですよ知らんわなんか熱か飲んでる人みたいないいね競馬見ながらね 僕はもうその方が究極のタイプですねへえー、そして奈さんそうい感じですよね若い世十四歳の方でもウルトラダッシュで34歳なんですか、はい、画面越しでは目があったことありますから知らわなんならそのテレビ大抵目やとスタジオにいて一瞬だけ俺も俺もあったかもですね <laughs> マジですか本当だよ本当だよいやけど先生男って本当しょうもないですよ <laughs> オンエアではオンエアではちょっと取れてなかったかもしれないけど俺がエレベーターで食べてる時にスタジオにいたあの東京さんとかと一緒に羨ましいです強さのやでしょ男って本当こんなのがねまあ女子も似たようなもんだ一緒や妄想してますからえ三宅さん妄想じゃお推しの人とかいるの っぱいいますほらいるんだいるんだうん一体誰しかですかね最近まあやっぱ横浜流星とかいや私でも一番いいのはハニマさんと一緒ですね横浜流星さんはハニマさんと一緒です確かにかっこいいですね、うん、あとは山崎賢人君とか身長高い 今巷で巷でも特に最近地上波によく出られてる須田将暉さんとかあなんかちょっと私はもうなんていうんですかね正統派正統派なんていうんですか、ね、ああなんとなく <laughs> なんとなくなるほどなるほどなるほどそうなんかそのちょっと変わった系じゃなくて正統派が好きですなるほどなるほどそうなんですね僕は もうあの男だったらもう渡部篤郎一択渡部篤郎と東京の永瀬さん渋いがもう男前な方ですねさんはちょっとねやっぱり、好き好きリアルやなガジさんが好きな男の人ってですか全然出てこないですけどこういう人になりたかったとかないですか 憧れなかった憧れみたいなないですかこれってルーのおかわりってあるんですかあ、伺ってきますはいお憧れ憧れいやでも憧れ的な感じで言ったらルパン三世とかそういうあ <laughs> ちょっとああいう系そうそうそうああわかるわかるわかるああいう感じのなんか本当はできる男あの かるわかるわかるがっつりしてないですね実はすごいできるんだけ実はすごいできるけどみたいな、あのかっこよさうん、ああいうのかっこいいなと思ってじゃあカリオストロとかもやばいですかあいですねあん思い出したいけでなりますよああじゃあいいっすかはいお願いしますああとカルピスカルピスとはい出しました え私全然減ってないんですけどなんなら僕ら食べちゃってもいいですかいいんですかはいもちろんすいません私なんかあの本当喋りながら進まないタイプでいや本当あのこの回はそういう回じゃないんで食べなきゃいけないとかそういうことじゃないんでおどっちかっていうとトークメインです楽しんでいただければそれでいいんですよ早く食べようと思うと本当に無言でガッツくしかなくなっちゃう全然そういうのじゃないですそれ違いますか ただカジカジさんも半分ですよ早いはいガジさん普通に食べてもあれですよガジさんいつも一緒にあの撮影してもやっぱ先に食べ終わるんでいつも追加してもらって追加してもらって <laughs> 横で追加食べてもらうって感じです <laughs> 食べっぷりが皆さん う使わないちょっと皆様のご判断とかになっちゃうんですけど、聞きづらいことせっかく3人で聞いていいですか、はいお前だけには負けたくねえなって本気で思った人いますだから戦いの場で本気の戦い言い方が失礼だけどお前って、うん、あなただけには負けたくないとか絶対負けたくないお前ってマジで思った人います、俺ラスカル君やっぱり負けたくないと思った比べられてましたもんねなんかやっぱり すごい彼には見分かる確かに大会にあんま出てないえ私誰ですかえなんかそのさんいっぱいいるじゃん <laughs> コーラコーラカルピスでお願いします <laughs> がその食材と戦ってって感じなんでもうだって苦手なもの出てきたらもうどうしようもないからか誰に勝ちたいから頑張れとかじゃなくてもうこどうやって。 <laughs> ちょっと待ってこうやってのフリの選手な <laughs> せっかくトークしてあるからトーやなと思って悪気ない申し訳ないすいませんあ今のでめちゃくちゃ気にしてます じゃなくていつもその食材と、まあ、美味しいものが出てきたら自然と食べれるタイプなんで食べやすいものとか、まあ、もう全然周り気にしなくてもバーってもいけちゃうんでもう優雅に食べれるんですけどもう苦手なもの出てきたらどうしようどうしよういやこれどうしようってもうそれしか考えられなくてもう周りのこととか考えられないあもう全然食べれないあどうしようどうやったら早く食べれるだろうみたいなだからもうずっとその食べ物と格闘してます これで強い人の特徴ですよ強くないいやあのね周りの目に入ってないですよいやもう本当に目の前に集中いやもう本当になんかそのどう硬いものとか出てきたらもうどう頑張っても早く食べれないわけですよでみんなさあってもう進んじゃうわけですよ、はい、で頑張って早く食べたいけどどうしようもできないからいかに早く食べれるかなっていうのを いろいろ研究しながらこうやったらこうやったらとかでも結局早く食べれなくて負けちゃうんですけどだけど集中してでも周りとか全然見てないですもうそういう時に一番強いそうなんそう大会の時はだから本当周り全然考えないですねもう本当ご自身の目の前というかうそう集中力がすごい高いというか全然集中力高くない全然違いましたね 別高校生間違ってないから高校生間違ってない <laughs> からそれでいいのまだすごいかこうだから男の人とか結構みんなこう始まると戦闘モードに入れるじゃないですか、そういうのないんですよずっとフラットというかもう美味しいもの出てきたらわーいってわーいでもなんかちょっと苦手なもの出てきたらもうクソーと思いながらなんだよこの硬いのとか思ったりしながら食べる感じで結構じゃあ自分のある意味ペースで 食べ物とかスタッフに一応もうスタッフなんでこんな硬いのみたいなっとたいっとっとちなみに宮城さん怒ると結構怖いですから。 <laughs> あ、そうですか。気をつけてい。や怒んないですけど、怒ります。ま、 <laughs> ま、マジでマジでビビってマジマジで。もうもう僕もビビって何も喋れないです。もう触れない。全然全然。ガジさんはちなみにいます。多分本気で思ったことはないと思う。 確かにガジさんもあんまり戦ってないし意識も感じもつかめないしだ本当になんて言うんだろう自分のこう、ま、前の自分を超えるぐらいの意識ではやってますけどだからなんか今はどっちかっていうと誰かに負けたくないっていうよりあそこまで行きたい なるほどかっこいいいいじゃないですかそうじゃないちゃんと自分の目標が見えてる人ですよねそういうことですよね見えてるからそのステージに行きたいっていうあとまあ当たり前かもしれないですけどそのファイターさんそれぞれの戦い方が全く違うというかあ確かに、うん、スタイル違いますね、うん 私自分の意思で出たの情報ないですあそうなんですかえ出てくださいって電話かかってきてあ出ませんって出ません毎回あ出ませんってもう絶対出ませんって言ってでもなんかどうしてもみたいなのとかで大人の事情で大人の事情でじゃあこういう宣伝を入れてくれるなら、いいですよ、お互い耳なるほどね <laughs> なるほど、ね、まあ、店の宣伝とか、 今もう店とかないんで、もう特にいいかなってなるほどなんかその乗る乗る要素がねリアルやな大事ですか序盤 S で三宅でしたもんね S で三宅あ序盤は S で三宅、うん、そその後に三宅社長に変わるんです確か違いましたっけそうですねなんかあのその三宅社長になった時はで復帰した時はまあエイに入っててでなんかちょうど DVD 違う写真集なんか三宅智子じゃないですかねようとんな <laughs> 違うなんか CD を配信で出すみたいななんかその宣伝をのために出ましたなのに一回戦で負けちゃって <laughs> 宣伝全然入れてもらえなかったっていうちなみに食材何で負けたんですかイカですイカイカのなんか 一夜干しみたいなこれ常温常温ですでもなんかそのそのイカもなんか私一生懸命こうやってこの歯でやっていってて全然食べれなかったんですけどなんか菅原さんとかは 中古で手でちぎっててだから菅原さんの周りにいた人はあ手でちぎれるんだって感じでみんな手でちぎって食べてて早いんですよすごいでこっち3人ぐらいがなんかもう一生懸命こうやってみんなやってて全然あっちの状況を見てなくてもうなんでみんなあっちすごい早いんだろうみたいな感じで一生懸命まさかイカが手でちぎれるっていう想像もしてなくてずっと歯で噛んでたんですよでも止めないと思ってて で最後の方にパッて見たらこう手でちぎってるす <laughs> 手でちぎるって楽しいそっちかーいなんか菅原さんの横とかにいたらそこに早く気づけて噛む回数減るじゃないですか一生懸命手でちっちゃくちぎってパッパパッパ入れてもっといけたと思うんですけどえそんなにさ離れてたのもう全然ですもう全然落ちてなくてなんかこっち3人でなんかもう一生懸命戦ってて再開争いをしてて みんなもうこんな感じちなみに誰が再開発したんですか私と宮西さんとロシアンちゃんあロシアン宮西さんああ宮西さんとかロシアンちゃんも顎は強い方なんですようん結構あの顎強いのにそれでも結構苦戦しててでもうなんか多分 もう本当にその違いですね手でちぎるのとこっちで噛むのと避けばいいんだ避けばいいんだ避けなかった私たちが食べ慣れてる慣れてないっていうのもねでも菅原さんっていろいろ戦略考えてるんで過去のとか見て昔城田さんがあの噛み合わせすごい悪くてすごい中で苦戦してたんですよ過去ですねあれもなんか途中から多分手でちぎり始めた手でこうあれ知って追いついたんですよ それをピさんがブチブチブチブチブチブチってってたやつだあれをなんか菅原さん見て研究してたんでもう手でちぎったら全然そんなの何にも頭に浮かんでこないグラン情報ですねやばいまああの時間をね時間を出してくれたのがかっこいなんでちょっと視聴者の方分かりづらかったらしいです僕もふんふんって聞いたらもう30分過ぎとったんやと思って 食べてくれたんですよはい結構量あるね <laughs> えでもカルさんも俺同じ気持ちだと思うんでよあそっちまでいけない気がする <laughs> 正直結構もうお腹が本当ですか私なんか2人がもう食べ終わったら手伝ってくれると思って余裕かましてまあじゃあゆっくり食べてていいかなって今思ってたんです 重量は多いですからねガチやないか楽勝楽勝楽勝ですか楽勝ですね楽勝私はなんか大食いって今どんなモチベーションというかあれですか動画とか楽しく いのしかやってない、うん、これは一番だね、うん、なんかあんまりあの週何回あげようとかなんかそういうのもないんでまあ取れた時に取ってあげてって感じですなんかやっぱ地方に行った時とかに取るのが楽しいですねああはいはいはい、はい、こっちであんま食べないこう 地方独特のグルメとか、うん、なんとか牛とかはいはいなんかそういうなんかあうま俺も旅行ついでにみたいなのとかがやっぱ楽しいですかねあんまりそのなんていうんですかね私基本やっぱりあの飲食が大好きであの飲食って働く方が好きではいはいはい 自分が食べるより働いて誰かに食べてもらってる方が好きなわけですよだからなんかそのそこに充実感を得てるんでなるほどなんかあんまりそので一生やっていこうとかないです全然3人とも全然違うんですよもう目指してるところです面白いですね後々はまた自分のお店をやりたいなって感じなんですけど、まあ ちっちゃいんで、まあ、ゆるく働いてる感じなんですけど。ね、お子さんいらっしゃると、その話の時にマックス鈴木はうまいって言ったら、しましたね。おお、ルーマシマシにしましたね。最高。あ、ガイさん、なんかルー、の他は聞いてるみたいな。まあ、え、私、本当全然進んでないですね。でも、今日ゆるい会でございますね。ちなみに、何の会社？ハマグリでしょ。 これハマグリですえですよねハマグリハマグリだと思います <laughs> ハマグリですげえクレーあるハマグリと思って食べてきたムール貝 スイッチ入れてバチー行こうか、いや今日緩い回だからでもなんか病気なんでしょうねこれね <laughs> なんかその向かっていっちゃう感じでもそれだけ食べてその状態がスイッチ入れるのすごいですよねうんあでも今日は <laughs> すげえフラットした真ん中にいたなんかこう多分すごいみんな早く急がなきゃいけないんでしょうけど が入らなくてあ大丈夫ですこれあの誰早いから歌しとか一切ないゆるいしょうがなきゃいけないもないゆるい回なんでデカ盛り美味しくいただきつつお話を楽しんでいただければと思いますでもあれですよねマリさんその大食いよとか、はい、まだじゃまだじゃないですかこれからねうん、うん、い意思はあるんですか れでしょ選手ですよ選手どうします来年はい姉さんですガジさんも言ってたらうわーいやガジさんやってたのみたいな「 <laughs> あはい」とか言ってた「はい」って言いないや見たいっすけどねめっちゃ楽しいっすよめっちゃ楽しい本当に楽しい半分ぐらいスニーカーだったじゃん <laughs> いやこのね、はい、この男が、はい シプリーム行きたいって言うから行ったの今年のネイサンス鈴木マックスさんと Y さんと行ったの、はい、行ったのすげえよくてはいはいはい、はい、でやっぱそのなんていうのやっぱいいものはいいよね <laughs> 結論それいいものはいい楽しんだもん勝ち楽しんだもん勝ち結構過密スケジュールでしたよねもうあれは過密でしたほんと過密ほんと1時間ぐらい見つけてスニーカーショップ行って 観光なんてできなかったですもんね全くで途中で、はい、ー雨降ってきて、はいはい、あのタイムズスクエアのところでで独立記念あれ前日ですよね前日ですねだから7月3日だ独立記念日の前日、はい、でブワー雨降ってきてやっぱ警備も、ね、すごい強化されてるんですよあのあのぐらいの時期になってくるすごいですよねでなんかすげえでっけえなんか 白目が4台「あらららららら」みたいな、はいはい、なんかドラクエみたいなこといたのそれはそれはよくわからんけどこうやっていたのね、はいはいはい、赤だから止まるじゃん、はい、ただ前の一番トップのやつがしくってだドラクエで勇者のポジションのやつがしくって、はい、っュッてなんかブレーキ踏んだらすごいガガガガガガガガガで普通さ、はい、うわみたいになるじゃん、はい、で日本だったら「えこれ問題じゃないカシャカシャはいついった」になるでしょあっちはなどうすんのかなと思ったら見てる人が笑ってて やってる本屋氏も「あははは」もう何事もなかったから「えー、マジで?」みたいなあれすごかった完璧に事故ってましたよね、あれは玉突きでそれが笑いになるのはすごいですねポリスメンやばいやばいあれよかったすごいよかったあとやっぱりこう海外の大会とかやとその海外の選手の方との交流とかできるのかなっていうめちゃくちゃできます、 むちゃむちゃ楽しい特にやっぱ夜が楽しいね楽しいよ <laughs> ウイスキーのショット何杯いったか記憶にございません <laughs> 俺何杯きましたあの時いや覚えてないっすクレイジーって言わせたんですよ、はい、外国人にウイスキーのショット飲んではずッとスパンキングしてずっと続けてその方が酔うから <laughs> キャバクラ時代に欲しかったねスキルをねいかなく発揮して 首隠しで帰りに腹減ったっつってなんか変な何でしたっけあれ惣菜コーナーになんかどんどん自分で突っ込むんですよねお惣菜好きなやつチャイナクイーなんだろうパンダエクスプレスみたいなそうそうそうそうそうそうそうそうそれでものすごい量買うのまたドーバーでコンビニ行って鈴木買い始めて鈴木買い始まったんですよ鈴木買いが初めてだった海外の方でも行ったことない今分かんない カゴはおめっきおめっき名前言って言っちゃった <laughs> 今のところだけちょっとカっトでくださ今のところちょっとカットでどうしようかなと思って <laughs> はいまあまあまあまあカゴが持ちきれないからカートになっちゃう全部ああそうなんですね日本でないですよねあれなんか下に敷くカートみたいなはいはいはいはいコロコロコロいくやつですよねの取っ手が長いやつみたいな何してんだろうなこうやつあれにもうどんどんどんどん入れてくのよ あの僕びっくりしたんですけどその大食いの方の普段の食事が大食いっていうのは、まあ、なんとなく想像してたんですけどすごい大量に買い込んでそれきっと1日で食べるみたいなのは結構こう仕事からするとなんだろう本当クレイジーで。だそれは僕らあの鈴木がいって言ってました <laughs> めっちゃ買うんですよこの人見えてる世界が多分違うんですよ 違うあなるほど500ミリのペットはヤクルトと一緒です一緒じゃないからねそうだよね本当そうだよねマジっすかコーラは絶対2リットルですもんいや2リットルいやこれ本当なのよ本当 でも2リットルね慣れちゃうともう1もすごいちっちゃく感じるいやでかいよ全然でかいっすよしかも1本じゃないっすよケースで買ってるから家でいやすごいなその自分の好きなものをこれ何度も僕申し上げたんですけど自分の好きなものをたくさん食べたいだけ食べれるっていうのは本当に羨ましくてやっぱり我々一般人からすると限界が来るんですよやっぱりこう500ミリ飲んでお腹いっぱいみたいなこう見えてあのあっちの人も食べれる舞さんのは食べるゴリちゃんも食べるんです 僕はそうなんですあの侍スタッフの Y さんの方が食べれます僕はもうなんかもう JD ぐらいしか食べないす鈴木さんと焼肉食うと会計えぐいかなたまめっちゃ食うなめっちゃ食う締めで冷麺さんとビビン麺さんととか言って始まるから和牛のたたきさん食べ放題とかじゃなくもう普通のとこ行くとあちょっとガイさんと宮城さんにお伺いしたいんですけど普段のそのプライベートのお食事の時に 大体そのよく食べに行かれるお店とかってどういったところなんですかああ私もしゃぶしゃぶ鍋ばっかりですかね鍋鍋鍋なんか最近本当に食事が、はい、お肉とか米とかじゃなくて野菜を食べたくてもう本当鍋行ってひたすら野菜食べてます、ね、 <laughs> 健康とかじゃないんですけど、はい なんかヘルシー志向になってしまってヘルシー志向ヘルシーでもない量食べてますけど <laughs> その鍋食べに行かれた時大体そのおかわりっていうんですかねその範囲が分かんないんですけどどれくらい行かないと気が済まないとか全然ないです全然ない時間が終わったら終わりなんででは食べるの遅いんでお腹いっぱいは全然ならないですね <laughs> 腹2分目3分目ぐらいで終わっちゃいますけどでもそれで満足できるもんねうん なんかあんまガツガツしてなくて今あもうじゃあもう食べたいものをほんまにただ食べて時間したら、ね、なんかどっちかっていうと、はい、なんか食べ物でお腹いっぱいにするっていうのは全然なくて食べ物例えば2キロとか3キロ食べたとして、はい、さらっとしたってすごい量ですからね食後になんか飲み物で腹を膨らますのが好きなんです そうえ全然想像できないえつまりますだから本当に私なんか食べ物のあ食費そんなかかってないんですけど、はいはい、飲み物代ですね飲み物代私はいつもご飯食べます、はい、全然ご飯量は本当に普段1キロとかだすごい量なんです1キロとかまあしか食べないんですけど、飲み物を本当に6リットルとか7リットルとか飲むんですよ えこれマックスさんとカジさんは感覚としては分かる金額これは分かんない分かんないなんかもうなんか飲み物はいでなんか胃を膨らますのがすごい好きなんですねなんか食べるの疲れるじゃないですか噛むのとかめんどくさいんですよ 一般人食べるの疲れるまで食べないですかごめん正直言っていいですかちょ何言ってるかわかんないごめんなさいほん何言ってるかわかんないどういうことですかいやなんか噛むのめんくさくなってきちゃうんで、はい、食べ物はそんなに食べないですけど、はいこう喉越し好きなんですね飲み物をごくごく飲んでこのなんか炭酸とか炭酸もそうなんですけど、まあ、一番飲むのはあのコーヒー牛乳みたいな全然炭酸じゃないあれ5リットルぐらいなんですよ 本当にいやあの茶色いやつ茶色いやつコーヒーですね、うん、毎回5パックぐらい買ってそれを1リットル5パックそうです重い重い重い重い重い重いパックぐらい飲んでキャラの炭酸なるほどみたいな感じですあの想像できなさすぎても逆に面白くてそれはトレーニングもはやトレーニングではないんですけどなんかそうしないとなんかなんかすごいテレビ見ながらとかごくごくごくごくごくごく飲 ずっとなんか結構家で夜テレビ見てるんで、はいはいはいはいごくごくこう見つつ気づいたらめっちゃアイドルなん絶対アイドルだその会社食べるのめんどくさいんですえなんか別にさこう撮影とかそういうのはいいんですよみんなとご飯行ったりとかいやもちろん分かる分かる分かるなんか家でご飯食べるのがめんどくさくて 物とかもあんまり面倒くさいね子供のだけ作ってあそうですねもう私は飲み物みたいなじゃあ夜ご飯食べない時もあるあ結構だから田中で働いた時とかまかないでラーメン 2, 2杯とか3杯とか出してもらってもうそれでもう夜は食べてる食べてるまかないをなんか結構出してくれるんですよはいはい、はい、そういう時はもう本当夜飲み物だけです子供のだけ作って私も全然想像できないあまあそれで満足なんですね してはい一旦ごちそうですいたんです早いさ結構お腹が量この差すごくない今ですね残り12分ですうん一旦1時間区切りとしようかなはいわかりましたちょっとだけいただいてもいいですかまだ食べですかせっかくなんでしょっとちょっとと言わずもういっぱいいっちゃってくださいあお皿持ってきますかあはいすいませんお願いしますちなみにガルさんは普段、あの行かれる プライベートで行かれるお店とかっていうのは大体は、はい、食べない日はほとんど食べないあそうなんですか大体は食べ放題に行くか、はい、行きつけのお店にはい、周期でこ回って、はい、普段はあんま食べないそんな感じですね飲みな感じですか行きつけの飲み屋さんいや違いますよラーメン屋とかああ <laughs> ダメなのちゃんさんカルピスウーロンでお願いできますかカルピスウーロンカルピスウーロンはい声でけはいショックましたおじさん何て言いましたコークプリーズコークプリーズ何て言アメリカだとコークって言わないと通じないからここ日本どうすかですかとうんおいしいおいしいすか うんあ強いねこれね、うん、あそうすげえねこれ魚介の出汁が、ね、あ結構魚介の香りがもう i k e の重量だとしてもやっぱり食べ物が違うだけで食べづらさって全然変わってくるんですねやっぱもうはいモード入らないともうこれぐらいでもうお腹っぱいですよモードあスイッチバトルスイッチ入らなかったらはいはいはいはいあでもこれはカルピスでウーロは大ですモードに入る瞬間っていうのはどんな感じ 僕は本当にガチだったら最初から跳ねて無理です最初からもうスタートから途中からマジになって食べるとかはないですはいはいはいそれは本当の本気じゃない僕の中でなるほどなるほどガチさんはなんかこうスイッチを入れる瞬間とかっていうかもう最初から入れてるいやもう最初からじゃなくてでもほん全然腹パンですよ <laughs> お腹いっぱい <laughs> いや そこまで食べてるのほんとすごいですから三宅さんもずっと止めどなく食べてらっしゃいますけどすごいですからねごっそとってごっそいってますけど全然食その前見てたらほんとお腹すくんですよねあと何分ぐらいですかえー、っと残り8分 ました食べ終わるまででもこのペースでずっと食べるんで2 <laughs> 時間半もかかっちゃってすいませんみたいな食べるすごいですね、まあ、には向かないっていう感じなんですかねパスタえまあなんか昔ならなんか昔その大会とかでもなんか45分で6キロ食べたこととかあったんですけどなんか昔はなんかまだ早かったんですよ、はいはい、今もうその早 急げなくて、はいはい、もうどう頑張っても急げなくてもうなんか急がなきゃいけないのが分かってても、はい、急げないんですよ、なんでもなんかどうしようもできない、食べ方も変わってきますしね 小さいのね、勝手にやってください、そう、なんか、あの、ここで空気が変わったなと思って。今回はもう多分これ癖なんでしょうね。あはい。カルピス。はい。Y さん、プラスカルピスのお願いします。あ、今回は勝負ではなく、ゆるく食べる企画なので、ご自身のペースで。 もう少しで完食ですね、はい、5分切りました残り4分 <laughs> 完全に何かがってましたね、今ね、結構マジな感じになって <laughs> 何かが今、送ってました、ね。 うんおお減ってきた減ったラジさん完食おおめでとうございますイエイさすがよからパスタもいただきます一週間も使わないでくださいこの後だって大丈夫ですうわううわ れ4ですあよ出る <laughs> ね4でその皿もらってもいいですかはいすいません宮古さん前から失礼しますね 結構ここじゃ済まないですよそのなんかでもカレーの4キロでお腹いっぱいってで肉のローストビーズのボリュームがすごいですわね 変わみたいな鈴木さんがいっぱい食べるから僕らも食べると思われるんでよくそうなんかいろんなとこ撮影化してもらうと皆さんで食べてくださいって言って4人しかいないのにそばが15人前ぐらいです <laughs> いやありがたいんですよありがたいんですよありがたいんですよありがたいんだけどさ僕らもみんなでかいで食べると思われてて、ね たならいいじゃないかうほうほじゃねえよ十五人前ってのいや本当に一人4つず四つずつぐらい食べて俺が俺2個で結構限界でしたいや普通はそうなんです普通はそう残り1分半です 残り三十秒ですねなんか私あのブラザー・トムさんってすごい大食いファンなんですけどはいはいはいはいあのマックスの食レポは完璧だってってすごい絶賛してました的確ってぜひサムライティングチャンネルよろしくしっかりとねはい残り十五秒ですねさあ終わりが近づいてまいりましたカウントダウンします十、九、8 7654321はい終了でございますはいお疲れ様ですまさか僕後半にあの空気になると思ってなかった最初なんかこうキリッといくのかなと思った最初緩くてまさかの後半後半 夫えそえそんなにうん全然ごめんなさい何言ってるか全然分かんないこれあの本当こう好きやってるんですよねなんかね戦わなくていいじゃないですか今日戦いじゃないじゃないですかごめんなさいなんかね行っちゃうんですよなんでなんだろうねこれね自分との勝負みたいな感じなんですか感覚的に分からないなんか勝手になんか、ね、なんか入っちゃうみたそうな空気 いましあとなんかガジさんがこう横目で見てそれを感じてらっしゃったんだなっていう話も面白いです聞きたいのがわかりやすいですかこれすぐ分いや量は食べれるんですけどもし可能だったら私なんかその端っこで一人で食べて帰るんですげえすげえいや量量的には全然食べてないだけその早く食べる時間っていうのがあれなんですよね急げなくてでも量は全然入るんですけどあれでした どうしようそれ終わ終わったっけどっかで食べてそれともあってもし場所を借りれるのであれば場所って借りれるんですかあそこもちょっと含めて確認しますよはいすみませんあの決め打ちで申し訳ないんですけどあれがウェイなんであれがウェイなんで、はい、あこれ終了で、はい、一旦あのめてじゃあスタッフが僕らがしっかりはいそうでいはい、ごちそうさましますか、はい、せーのごちそうさまでした はいというわけで、えーと、今回のデカ盛りを食べながら、はい、よくトークをする回、はい、いかがでしたでしょうかまずは三宅さんからいや私も本当にあの舐めてましたね4キロあでもあの梶谷さん本当に完食しなきゃいけないとかじゃないんですよあ本当ですかこの後あの完食したい気持ちがさんお美しくいただくっていうあったんですけどすいませんなんか喋りも楽しくて止まっちゃいました途中でええー、ほ <laughs> 可愛いね。い 最初からずっと言ったよありがとうございますガルさんは全部美味しそうでどれか迷ったんですけどはいこれにして良かったですねめちゃくちゃうまくてでもなんかあの貴重な楽しいお話もできましたしなかなかリアルな話が ありがとうございましたこれ今度ガテさんと会う時はガチバトルなのかな <laughs> 求めてあちょっとどっかで求めてるとこあるんですけど <laughs> まあ今度は負けないっすねええー、 <laughs> 俺もなバチバチでも僕も見ててすげえ楽しかったねまた、はい、はい、したらえっと、じゃあ侍のチャンネルではですねあのー 先エンディング撮っちゃいますねはいそれであのー、今日共演していただいた、えー、三宅智子さんとあとガデさんの、はい、えー、YouTube とかあとブログですとかもろもろ活動されてる内容は概要欄に貼らしておきますのでもしよろしければチェックしてみてくださいよろしくお願いしますでは二方とも今日はありがとうございましたありがとうございましたでは本日はここ、えー、完全個室居酒屋わらわらわらあチャキチャキチャキチャキ チャキチャキさんにお送りさせていただきました、はい、マック鈴木と三宅智子とガズでしたさようならバイバイわらわら違う違う違う違う違う